羽村隆をやらせていただきました真田です、えー、なんか見ていただいた人にはご苦労様と言いたい気持ちでいっぱいですが、えー、僕の役は非常に、えー、優柔不断でありうんなんか周りの人にいろいろ感化されたり刺激を受けたりしながら、えー、ふらふらと転落していくんですがうんなんか社会人としてはドロップアウトしながらも 男の子としてはもしかしてちょっと成長したんじゃないかというところに、えー、同情といいますか、うん、なんかあ愛すべき点をこう見出せたかなという気がしておりますそうですねあの今回は雪とか雨とかの降るシーンが非常に多くてそれは全部総園さんというスタッフが、えー、降らしてくれるわけなんですけど鎌倉の 雨のシーンは寒かったですねあれは忘れもしない、えー、もしかしたらあの見てる方は、うん、なんかあの雨のシーンだけ2人が太ってるなって思われた方はそれはあのですね実は中にウエットスーツを着てましてあまりの寒さと、えー、芝居にならないんじゃないかというスタッフの心配のもとに、えー、まそれまでを着込んで撮っていたんですね。 何するんだよどうしてこういうことするんだよだって時計ばっかり見てるんだもん帰りばっかり気にしてるんだもん 悪かったよけどだからって捨てることはないだろう帰りたくないの一緒にいたいの先生とずっと一緒にいたいのわがまま言うなよそんなことできるわけないだろどうして うしてダメなのよ二宮舞役の桜井幸子ですえっ、ー、と舞っていう女の子はあの学校とかでもよくいるわーわー騒ぐタイプの女の子じゃなくてどちらかというと一人で行動する孤立したタイプなんですけれども先生に出会ったことによって先生の前では自分の気持ちを開くようになって 先生の前では笑ったり怒ったりいろんな表情をします、え皆さんにはそんないろんな可愛いまゆちゃんを見ていただけたら私自身もすごく眉毛やってよかったなって感じますうーんすごくあのたまに子供のような行動をするところがなんか大人がそういうことするとすごくなんか まだそういうところがあるんだなって言ってなんかあったかい気持ちになれてそういうところが私は好きでした先生ああっち向いてえ窓の方なんだよ何動いちゃダメ 村智樹こと京本正樹です、えー、別名ウルトラマンの京本正樹と言います、えー、高校教師でちょっとアブノーマルの教師を演じることができましてですね非常に光栄ですと言いますか非常に皆さんに嫌われております、まあ、ただ驚くことはですねうんまあ、こういう藤村智樹先生が女性と犯すとか、まあ、レイプしてしまうというようないろんなシチュエーションがこうあるわけなんですけれども、 まあ、現実的に非常にある話だというようなことをお聞きすることが多かったですね。えー、あと、まあ家庭の中であんまり家族と一緒に見れないんで自分一人で見てますよみたいな、えー、ビデオ秘蔵版ですなんていう言葉が非常に出た番組だなというふうに思います殴ったりして悪かったねけど君が僕に対して従順でいてくれないからだよ僕はただ 君に愛してほしいだけなんだよ痛かったかごめんよ君と同じ痛みを僕も味わうよ 次は僕たちの赤ちゃんの痛みだ。 それでいいんだよやればできるじゃないか相沢直子役の持田真希ですと初めて台本をもらった時に正直言って戸惑ってしまったんですけどもえっと直子ちゃんはとっても強くて前向きで一番自分が落ち込んでいるのに人を励ます優しさがあるすっごく素敵な女の子です 高校を卒業する前にこんな素敵な役ができて本当に良かったと思っていますやっぱり新庄先生と別れるシーンなんですけどもあの赤いデカスさんってすっごく優しい目をしていて目を見るだけでなんか泣けてしまうっていうところがあったんですけども してる授業始まっんやぞ教室戻れ戻れ私忘れろあのことも俺のことも忘れるんや じゃあな新庄徹役の赤井手です93年春さまざまな話題を提供してましたあのこの高校教師あの高校教師まあストーリーとしまして、うん、 結構ドロドロしたものがあって、まあ、近親相関ありレイプあり同性愛あり長その中で、まあ、唯一ほのぼのホッとする、えー、体育教師を、えー、演じてます、えー、赤井秀和ですもうええあのその中で私の演じてる中の体育教師まあその確かにその生徒に対するまた家族に対するいろんな愛情が、えー、溢れてるのをまたご覧になっていただいたら分かるんですけれども、まあ、1回から11回まで えー、今ご覧になっていただいたと思うんですが、まあ、さらに僕このテープ、まあ、6回600回ぐらい見たんですけれども、まあ、その数多く見て感動を及ぶところは数々やっぱり違ってくるなというのがありますのでまたぜひこう一からまた全部ご覧になってください僕このドラマ11回の中でやっぱり好きだったシーンといいますのはもちろんその持田真紀さん直子とのシーンは好きなんですけれどもやっぱり真田先生との中での男の友情というかやっぱりこの 目を見ただけでお互いの腹っていうかなんかこうお互い理解し合えるというところの男を表しているところの、えー、シーンなんかがすごく好きで、うん、感動を皆さんもやっぱりしていただけたと思いますんですけれども。 ちのがなかなかできへんのやこ年になってようやくできた思った僕もそうでしたなんでなんでこんなことになってしもたんやろな紙一重じゃないですか紙一重でみんな 羽村 えー、っと高校教師が始まる頃78年前ですかねにその当時はね野島さんはあの富士のトレンディードラマのバリバリの脚本家でまあ要するにもうその時点でもヒットメーカーだったんですよね。ただあのテレビ局としてはフジテレビしかやってなくてそれでまあ僕はその前から知ってたもんでそのある日その野島さんから電話があってその実は金曜ドラマを書きたいんだって。 っていう、まあ、金曜ドラマっていうのは TBS の金曜8時ああ10時のドラマなわけですけども要するに前からそのその金ドラを、まあ、野島さん見てて例えば山田太一さんのね「不揃いのりんご」とか「思い出作り」とかやっぱり好きだったらしいんですよね。でやっぱ富士と TBS ではタッチが違うじゃないですか。で今書きたいのはその TBS のそのタッチにあ 合うものを書きたいんだとまあだからちょっと何て言うかな社会的ででなおかつ、まあ、演出的にはねやや重厚な感じのものをあのやりたいってある日僕のところに電話がかかってきてでもちろんね当時のそのヒットメーカーだったんであのうちの編成もすぐ OK が出てじゃあ何やろうかっていうことになったら高校教師に恋をする女の子の話が書きたい、まあ、それがその高校教師の その一番最初の企画の一番最初の部分ですよね。まず覚えてるのはそのもちろんその、えー、一つはそのやっぱりその脚本書く前にねあの野島さんと企画の話をしますよね。その時に どうしてもその主人公の女の子が近親相関をされているっていうプロットを入れたいっていう話がまずあったんですよ、で僕は初めそれ嫌だって言ったんですよねそれってやっぱドロドロしちゃうしあの生理的にちょっと僕はあの嫌だって言ったらですねそしたらあの野島さんがそのこれはギリシャ神話なんだとそのギリシャ神話でも あのそういうプロットありますよね近親相関の。で描く時にはそんな汚くも描かないしドロドロもさせないとでそういうことを思わせるシーンはねあのそのいわゆるその父親とその女子高生のそういったシーンは出さないと出さないでも心の中のその女子高生のトラウマとして描きたいっていうことがあって初めちょっとねあのー お互いにその辺理解するまでね時間が必要だったんですよただその野島さんが言ったギリシャ神話のように描きたいっていうのがすごくあの僕は説得力があったんで、えー、だからじゃあその方向でいこうってそれで1話を書いてで僕が最初読んだ時のその印象っていうのは本当にいい本だなって、うん、 なんかちょっと背筋が寒くなるぐらいあのそれぞれの登場人物のキャラクターもきっちり描かれてるしそれからあのストーリー性ももちろんあるしでもとてもいいのはそのなんか純粋な雰囲気っていうか透明感のある雰囲気っていうのがそのすごく感じられたんですよね。でその1話を読んだ時に納得したわけですよ。あの確かに その近親相関というとそうするとあのドロドロしたものを感じるけども実はもっと透明感のある描き方ができそうだなって思ってそれで、えー、それからその野島さんとこうどんどんどんどん次の回次の回ってどんどん話を作っていくのがすごく面白くてその普通だと大体、えー、テレビドラマの場合インする前に4本か5本あればまあ多い方なんだけどその やっぱり話が面白いもんでどんどんどんどんその打ち合わせも進むし野島さんもすごいスピードで書き出したわけですよ。そしたら気が付いたらインする前に全ての台本があったっていう。うん、でそれによってやっぱ出演者もつまり全体像をつかむことができる。でもちろん演技的なこういろんな布石も打てるしその何よりもそのキャラクターがすごくつかみやすい状態でインができたっていう。 まあうん本当にテレビドラマにしては珍しくその台本が全て完成した上でそのクランクインできたっていうのはやっぱりクオリティを上げることができた一つの原因だと思います。で実はキャスティングはですねこれ非常にですね新鮮なキャスティングなんですよ。つまり、えー、もう少し視聴率を取るためにはもっとテレビにいっぱい露出してる人を使った方が、まあ、人気がある人を使った方が もちろんレーティングが取れるって今は分かるんだけど当時は僕もまだ新米のプロデューサーだしそれよりはもっと新鮮なキャスティングがしたいだからあまりテレビずれっていうかテレビ慣れした俳優さんじゃないキャスティングをしようっていうことがあってそれで先生として真田真田さんはね当時ほとんどテレビには出てなかったんですよ。映画の映画によく出演はなさってたけど そのテレビにはあまり出なかっただからそのさ田さんがテレビ主演をするっていうこともすごく新鮮だしそれからあの先生の持ってるキャラクターの持ってるねなんかちょっとナイーブさとかちょっと少年っぽさまあ音まあ大人になりきれなさみたいなのがそのさださんから感じられたんでしかもテレビにあまり出演してないっていうこともあるんでそういう意味でまあさださんが決まってそれから櫻井君に関してはやっぱりねこれも新鮮な 桜井君も当時そんなにね、まあ、もちろんデビューはしてたし、あのドラマにも出てたんだけどそんなにね、あの露出してなかったんですよ。でその時にそのインする前にね、あの今の女子高生はっていうことで実はあの野島さんと取材したんですねそのその頃の女子高生と話しててそれがすごく、まあ、今 今ほどギャルっぽくはないけどもうかなりギャルっぽかったわけですよ。で結論はですね要するにこういう女子高生にはしたくないっていうもっとオーソドックスでちょっと古風な感じのする女の子にしたい。それでその桜井君に会った時に桜井君ってやっぱ非常にオーソドックスなんですよね顔立ちも端正だしそれにそのギャルっぽいそのうるささがないむしろ静かな感じ その辺がすごくその、あのー、このその眉というね女子高生のつまり今風でないっていうことが桜井君に決めた一番大きい理由でその今風でない女子高生の持ってるその神秘性とかねまあ新鮮さとかそういうもんをやっぱ桜井君からこう感じたんでそれでまあキャスティングしたと あと先生もね赤井さんとか京本さんとかやっぱりそんなにテレビドラマにいっぱい出てる人ではなくてむしろもちろん当時から存在感はあるんだけどなんかそういうなんか組み合わせが先生たちの組み合わせもねすごく三者三様であのうまくなんか組み合わせてきたなっていうなんか、うんまあ、ちょっと自画自賛に近いんだけどでもとても新鮮な あのあまりそのね視聴率が欲しいからって物欲しげなキャスティングじゃないんですよ、うん、むしろまあ本当に本がすごく早かったんでプロデューサーとしてもその登場人物のキャラクター使うものがすごいちゃんとできたんですよねだからそれに合った人を選んだっていうそういう感じですかね当時はテレビドラマの主題歌ってのは売れ線のヒットメーカーに頼むっていうパターンがあったんですねでもねその 野島さんと打ち合わせしてる時にその昔のねそのあたまたま昔の思い出話になってで、えー、僕は大学時代にその森田童子のその歌をその劇団でねそのお芝居に使った思い出があったし野島君は野島君でなんか不良高校生の時になんかプラッと吉祥寺まで行ってライブでね あの暗い歌を聞いた思い出があったわけですよ。で共通の思い出があったんですよ森田童子さんには。ででもね主題歌になると両方まず思ってなくてじゃあちょっと久しぶりに聴いてみたいねって思ったら廃盤でないんですよ。で主題歌になるかもしれないって、まあ、僕はある程度、まあ嘘、嘘嘘かもしれないけどもなるかもしれないとか言ってレコード会社から原場から起こしてもらったんですよ聞きたかったから。 その野島君用と野島さん用と僕用で。でそれで聞いてみたらすごく良かったんでなんかこれって主題歌になるんじゃないっていうふうになってそれで主題歌になったってそういういきさつですよね。だからもう当時はその古い歌を主題歌にするっていうのは今時々僕も非常によくやるんだけど今あの当時はもうほとんど考えられなかった。 やっぱ森田土井さんの持ってる透明感とかあの人間の悲しさとか逆に弱さもう高校教師もそうなんですよね人間の弱さを描いてるんですよただ弱さの裏側にある優しさとか透明感とかっていうのをやっぱりポジティブに描いてるんですよでもやっぱり表面的にはその弱さっていうのがやその弱さを肯定して人間って弱いっていうところを肯定して なんか作っていったドラマのような気がするんですよね。だからやっぱ森田さんの歌っていうのはねある意味でちょっと挫折した学生運動とかそういうのをモチーフにしてるからやっぱその弱さっていうのがやっぱりモチーフなんですよねそこがぴったりあったんですよね、うん、この「高校教師」っていうのは非常にそのプロットがねそういう意味で言うと、まあ、シェイクスピア的というかかなりあざとい部分もあるし、 えー、そういう意味ではちょっとタブーを破るようなところもあるんだけど実はそういうシーンよりも僕が好きなのはもうあどけないシーン。あの例えばあのキスシーンなんだけどこれ実は、ね、実際キスしてるシーンはないんですよ高校教師では。えー、っと間接キスなんです全部。その中でも好きなのはその、えー、っと真田さんがね、えー、科学の教師でねでスライドにね影絵のように スライドがあってそこで影のようなキスをするシーンあれが僕にとってはナンバーワンですよね何やってんの で次好きなのがあの2人が結ばれて、えー、朝そのまあ湘南の方の古い旅館で結ばれて朝その湘南の電車に乗るね朝のシーンこれも好きなんですけどあのさんさんが生あくびしてこれラストシーンなんですけどその回の生あくびしてそのあの眉がねそれをね あのちょっとねあのいたずらするみたいなそこにあのこれ演出もうまかったんだけどそんな2人のなんかこう朝のシーンにスッてこうシャッターしてくる電車それでポンと終わるんですよ。その時森田同士の曲がかかるんですけどその回だけ人選上に一人っていうのがその二人が立ってるプラットフォームに電車が入ってくる時に かかってくるそれがねすっごく曲とも合ってるし本当好きなシーンなんですよね。何も言わないだから実際キスしちゃうのもいいですよそれも甘いシーンなんでなんとなくそれフジテレビ的なんですよね、うん、そこで勝負するのは。やっぱり野島さん書き分けてるから 富士に書く時と TBS に書く時だから最初にやっぱりキスシーンは本当のキスはやめようもう全てそういう間接キスだから、えー、ちょっと古いけどもあのガラス越しのガラス越しのキスとか先生が飲んだコーヒーカップにキスとかみんなあの実際のキスはないんですよ。それがねすごくねなんかすごい作家のね志っていうか脚本家の 脚本家としては本当にキスしちゃった方が楽なんですよ書く方としては。見てる方も刺激的だし。でもそれをやめてあの手この手でいろんなキスシーンを考えるそれも非常に野島真二らしい工夫の仕方だったと思うんだけどその辺もよくできてるっていうかちょっとあれはね本当はなかなか超えられないっていうかうんもう完成度高すぎて高校教習を超えたいんだけど なかなか超えられないそのまあ多分超えられないんじゃないかなっていう気がするんですよね。すみませんカバン落としちゃったんですけどもしもし定期券にさてください ちょっとあなた何するんですかいやつまり教師なんです高校教師になった冬の朝最初に出会った少女によって僕の運命は紛れもなく変わっていった今禁断の愛が始まる先生に会いたかったのいつか婚約指輪です正直言ってとっても退屈なのセックスもとっても幼稚なの ホテルから出るの見たわこんなとこ見られたら大学だやめてよいやペンギンの話が聞きたい南極のうん皇帝ペンギンの話なんだけどさ結婚する人どうしてる れなんだかわかるこの間の一部始終を撮影してたんだよ <laughs> 私を私を一人にしないで行っちゃやだいなくなっちゃやだ僕は彼女を んなところ見てさ ったら責任取ってもらうからね <laughs> このテープがあれば君は盲目的に僕に従うけど失望させるな私はお前が全てなんだ好きな人と好きな人と一緒にいるの 教育実習生の田辺理香さん生徒が不純異性交友で外泊ともなればバレたの失敗でしたね昭和理科大の研究室に出したんですってお前はもうちょっとマジなやつが戻ったんじゃ警察呼ばれちゃいますよ学校に密告したのは私だ二人で会うのはやめよう君たち待ちなさい何やってるんだ彼女 妊娠してますねやめてさんが静かにしてろ慰めてあげましょうか君は僕をこの先愛してくれる自分を解放するためにね ように苦しんだんだよ娘は多分今そこにいるでしょう俺が助けてやらんと誰が助けてやんねん彼女を連れて行きます 娘和田さん和田さん彼女を愛しています先生実の父親と寝てたなんてお世話になりましたあのことも俺のことも忘れるんや私忘れろなんで返事をしてくれないんだ